Thank you Ho scritto queste barre con una penna senza inchiostro Le scriverò col sangue ma forse manco le posto Quante volte mi hanno detto che sono un mostro Tutta veritas insieme al vino rosso Ho scritto queste barre con una penna senza inchiostro Le scriverò col sangue ma forse manco le posto quante volte mi hanno detto che sono un mostro Tutta verità insieme al vino rosso E pensavamo di durare 30 anni e 3 mesi O poco più meglio così vedi che è già finita Baby ora mi innondo l'agola di cose che non bevi I'm guaio se le bevi I'm guaio se le Ho scritto queste parole con una penna senza inchiostro Le scrivo gioco il sangue ma forse manco le posto Quante volte mi hanno detto che sono un mostro Tutta verità insieme al vino rosso Ho scritto questo bar con una penna senza inchiostro Le scriverò col sangue ma forse manco le posto Quante volte mi hanno detto che sono un mostro Tutta verità insieme al vino rosso Sono a tutte le persone che sono state male e causa depressione Li capisco, li capisco in pieno Li capisco, li capisco in pieno